Ananiambia mm. hivyo majeneza hayo mnaweka ndani, hebu yachungeni sana. Maana aliniambia mimi mwenyewe. Basi mimi ni baadaye nikampigia nikamwambia mama, naomba unisaidie. Yule mganga mimi na sasa yule mganga kaanza kwanza kukwepa sasa. Kukwepa. Eh, Alipokuwa ananipigia simu mimi namwambia nichukue hicho kijeneza chako. Na wakati huo yule mwanamume ameondoka, mimi namwambia chukua kile kijeneza chako mimi sikitaki. Mm. Na kama unataka nikupende rudisha hicho kijeneza. Mm. Akasema hichi kijeneza hakitarudi. Hakita au kita? Hakitarudi tena mm. kwangu. Ina mm. maana mm. hapo tayari mume wako nataka nimmalize. Kachukua vile nika, nika, nika, nika, wakati sijafungua kile kijeneza mwenyewe nikawaza, nikasema Mwenyezi Mungu nisaidie hivi vitu visije vikanidhuru. Mm. Nikapanda maana ilikuwa tumeweka juu ya kabati ya nguo juu mm. nikapanda juu ya kabati ya kochi nikapanda juu ya kabati ya nguo nani nikanyosha mkono kishusha kile kijeneza nikatafuta saiti nzuri ya kunisababisha niigize shingo kabisa nione ni nini kilichoko mle nikakuta kuna shilingi shilingi zile za zamani mm. na zile zilizochimbika katikati zina shimo katikati hivi mm ziko nyingi nyingi senti senti zile zamani nyingi mm. alafu na ki, kidude fulani hivi kipo cha mviringo afu kimezungushiwa nini uzi sijui kule alikuwa amefunga nini mm. na viungaunga vyeusi mm. viko humo ndani hivyo tu sasa yule mume e, kara, na zile karatasi pia ziko humo mm. nikarudisha vizuri nikafunika sasa jioni akaja nikamwambia hivi hizo milioni mia nne kwanza zinakuja kujaji kwa mfano mm. akaniambia mganga akaniambia hivi zinakuja nikamwambia hiyo nikakudanganya mm. kakuibia tena hapo unajua amempa shingapi milioni mm. mbili alimpa mganga milioni mbili e. mm-hmm. nikamwambia kakuibia kwa nini ufanyi bila kunishirikisha jamani mm. asema mimi nataka hela bwana kwanza nataka ninue gari moja kali yaani yeye mawazo yake alikuwa yaoni mbali hapo hapo mm. basi mi nikaona huyu sijui mume wangu amekuaje basi mimi nikaanza kumfuatilia yule mganga yule mganga akanificha akaniambia mimi siko tena huko Tarime mm. niko Kigoma mm. nikaa namuuliza mara ananiambia niko Bariadi mara sijui niko wapi akawa hataki sasa kuniambia alipo sasa mimi nikapiga dili na mama nikamwambia mama nenda kule kwa yule mganga usiende wewe tuma mtu mm. tuma mdogo wangu akaenda akaulizia, maana alikuwa amechukua nyumba ile nyumba akafuzwa na mwenye nyumba, kwa hiyo alikuwa guest mm. yule mganga alikuwa guest. Yule mdogo wangu kaniambia yule amehama kwenye ile nyumba, ile amejificha kwenye guest, hiyo guest naijua. Kesho yake mimi nikapanda gari kutoka Mwanza mpaka Msoma mm. siku kichukua kile kijeneza, nikaenda. Nilivyofika tu Nikafika nyumbani, Ni, yani ili nimetoa nyumbani, tukaambia tumpe surprise, tukapiga simu sasa ile sauti ya mama haijui mm. tukachukua tuka namba nyingine mpya halo nataka nije kutibiwa Aha, eh, sasa hapo tumeshamtumia elfu tano mm. kumtangulizia tukamwambia tupigie ramli mm. mimi sauti yangu anaijua mama alikuwa haijui akampigia ramli mnaona alikuwa ameisahau akasema aka hata kupigia haya utakuja saa ngapi niko sehemu fulani ile tunafika tunafika wote na mama mm. tukaingia tukamwambia ni kumbe wewe umempa mume wangu vitu vya ajabu unamdanganya atapata milioni mia nne ulishaona wapi mm. akaniambia mume wako nishakwambia ni mjinga basi tukamwambia hivi tunataka hivyo vitu kabla tujapigia polisi simu tunataka hivyo vitu uvichukue basi piga simu kule, akamwambia tumemsimamia, ujue mm. vilete hivyo vitu hapa. Akaambia mume wako sasa mm. mm. na akasema oh, sijui imekuwaje. Akasema mke wako yuko hapa. Sikumwambia kama mimi nasafiri, mwambie tunatoka mm. mke wako yuko hapa na mama yake mm. ya alivyosikia hivyo akakichukua, yani mamangu akamtishia, yani nataka hivyo vitu, yani chagua mawili, mtoto wako umebaki naye huko na yule mdogo nilikuja naye mm. alibaki mm. na yule mdogo kwa menda shule yule mkubwa kwa hiyo wewe amua mawili huyo mtoto nitumie kwenye gari au uchukue vile vitu vilete na, na mwanamke ndio hutompata tena basi yule nani yule mganga akampigia simu mume wangu mume wangu vile vitu akavileta sasa tukapishana Wakati yeye anakuja hivi, mimi na mimi nikapanda gari kwenda nyumbani, kwa mm-hmm. sababu yule mtoto alikuwa amebaki kule nyumbani. Mm. E, Hakuja na mtoto. Ah ah, alimwacha. Mm -hmm. Kwa hiyo tukawa tumekubaliana mimi na yeye, yeye ataondoka saa kumi na mbili asubuhi na mimi nitaondoka saa kumi na mbili asubuhi. Mm. Kwa hiyo ile mtoto mimi nikifika atakuwa amemwacha kwa jirani na mimi nimefika. Kwa hiyo akafika akavirudisha. Mama yako yuko wapi muda Yuko nyumbani kwake, mm-hmm. karudi mm -hmm. kwake. Basi tukawa tumemaliza hilo zoezi la nini? huu uganga akavirudisha mi vitu alivyoongea na mwanamume yule sijui kilichoendelea sijui mm. ila alinitumia meseji baada ya kutoka kule anarudi mm. akanambia mimi sikutaki tena kwanzia leo sio mke wangu ukubali mawazo yangu wala hukubali ninachokitaka ninachokitaka mimi mm. basi nani mimi nika ile meseji sikuishangaa nikamwambia njoo tutaongea basi akaja alipofika hakutaka kuongea kitu chochote na mimi wakati huo hicho kijeneza hata ajui ndani kuna nini yeye mwenye alikuwa ajui kichukua mpaka nakirudisha je kujua kina nini hakujua labda kama alienda kumfungulia huko mm -hmm. ila mimi niliona basi akaniambia kwamba akaja akaniambia mimi kuanzia leo usiongee na wewe chochote mm. akampigia kakaangu simu akamwambia kwamba mdogo wako simtaki kuanzia leo mm. maana mm. pale nyumbani tulikuwa tumeshamchukulia kama family friend Ak, simtaki tena yani alikuwa na uhuru wa kuongea chochote mm. umtaki kisa anajua sababu ye hakumwambia ukweli kwamba ameleta kijeneza ndani ndo kimeleta kesi zote hizo mm. yeye ndiye anajua sababu kila kitu ananipinga kila anachokifanya hataki mm. kila siku ananiangusha ananirudisha nyuma kimaendeleo mm kakangu akamwambia hivi, mbona mke wako wakati unaishi naye unamuoa, mnaishi vizuri, mbona ulikuwa unatajirika? Mm. Iweje sasa hivi useme kwamba sasa hivi anapiga mambo yako, wewe ndio utakuwa unaenda kinyume na yeye. Mm. Ile kakangu akapanda gari, maana alivyo kabla hajarudisha kile kijeneza alikuwa sasa hashiki hela yoyote. Mm. Ina maana aliingiwa kama na mkosi fulani hivi akuashiki hela aina yoyote, hata yule pikipiki akimpa ile hela anaweza ukakuta imeshapotea mm. pale alipoiweka haipo, akinipa mimi inaonekana basi akawa hadi inafikia hatua anajiogopa, ndo na mimi nikapambana ili nikirudishe kile kijeneza mm. kwa hiyo alivyorudi vile mi nikampa ushauri nikamwambia tulia utajiriwa mgodini mm. tulia kabisa akatulia kweli kama wiki moja tu kweli ndani ya hiyo hiyo wiki akapigiwa simu aka, kwanza alituma siku hiyo alikuja, kesho yake mimi nikampigia baba mmoja hivi akamtumia maombi kwenye kompyuta kazini ya kazi, maana alikuwa mm. ameacha kazi, wakamkubali mm. basi akarudishwa kazini mm. ndani mm. ya wiki moja hiyo hiyo -hmm. alivyorudi kurudisha kile kijeneza na pale ameshaniambia hanitaki mm. sasa akawa ni mtu wa visa sasa tena visa vikaanza ndani mara eh, yani anakuwa ni mgomvi anaweza ukakuta hata na rafiki yangu anamsimamisha yeye yeah, hamtongozi ila ananichafua mimi mm. yeye yeah, anasema hataki kukubali mawazo yangu sijui nini yaani wanakuja wananiambia mbona mewako analaumlaumu kuna nini mm-hmm. Ah, mi nikamwambia mimi sijui kwa sababu mi siri zangu siwezi kuzitoa nje mm-hmm. eh, kaambia mi sijui hiyo mwenyewe ana sababu zake tu huko basi kwa sababu wanajua hawezi ha, yeye tabia kutongoza tongoza hakuwahi kunionyesha kwa kweli muda wote tumekaa nao basi yeye tabia yake tu ni kupenda mali na pesa ndio alikuwa anapenda basi baada ya muda mchache tena wakatuma m- m- pepe sijui barua pepe nani mgodini mm. huyo mm. mtu aliyerudi mgodini ni mwizi ni mwizi mwizi mwizi mwizi mwizi akafukuzwa alipofukuzwa kafukuzwa kama leo kesho kesho kutwa akaja na pesa sijaelewa walivyotuma barua pepe barua pepe ilitoka wapi hiyo ni email si, eh, yani yani ukifungua password mm. si mfano hii laptop yako hivi ukifungua hivi mm. sijui hata nani aliyeconnect mm yani inakuja labda kama ni wewe fulani ni mwizi mm. ikaja jina la mtu hata mzungu akifungua fulani ni eh, jina kabisa mm -hmm. fulani ni mwizi yani jina lake lote kamili fulani fulani fulani ni mwizi yani alifungua eh, laptop sasa he's a thief eh. jina la nani lilitokea mwizi lake yeye mume wako eh, mume wangu mimi kule mgodini ndio eh, kwamba yeye ni mwizi eh, yani kila sehemu kila mtu akifungua hata akifungua nani labda CCTV zile mm. Uh, si, sijua uh, sinatakiwa washe nani lakini la, kabla ijawaka ikaleta matukio mm. inakuja maandishi mm. fulani ni mwizi Mm. Yaani mgodi mzima ukatapakaa kwamba yeye ni mwizi. Mm. Uh -huh. Sasa sijui ni nani kazi. Eh na mm. tayari ameshaanza na kazi ndio ana wiki ah, yani ana siku kama tatu yupo kazini yuko kazini mm-hmm. fulani ni mwizi sasa sijui aliyempigia rudili ni nani sielewi mm. na alivyorudi pale moja kwa moja alipandishwa cheo kwa supervisor sijaelewa yani alikuwa alikuwa mgodini alafu akarudi wapi tena yani yeye alikuwa ni mgodini uh-huh. akaja kaacha kazi mwenyewe kwamba akaenda kuchukua kile kisanduku, kisanduku kile. Ehe, sasa alipo tukarudi kisanduku mm yeye ndio tu, kuna shemeji yangu hivi mm. akamwapraia kule wakamwita ehe mgodini tena mm. wazungu mm-hmm. wakamkubali kwa sababu mm. alikuwa na tabia nzuri mm mleteni akaja akaanza kazi yani alivyokuja kama yani ampewa yani ame, wameapply kama leo mm. kesho akaambiwa aanze kazi kesho haraka sana mapema iwezekanavyo mm-hmm. akaanza kazi siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu amefikisha kama siku nne hivi tano mm. kapandishwa cheo au bado cheo kabisa na kupewa eh, alikuwa foreman akawa supervisor mm kwa hiyo sasa yeye akawa yani siku ile ile amepata kazi siku ile ile ameanza mm. kwenda amerudi jioni mm yani ni ugomvi tu ndani yani yeye ni kugombana tu mm-hmm. umeelewa yeye agombana anagombana tu ni ugomvi nini yani ni, ni, yani yaani vitu hata na mtoto yule mdogo yule wa kike mm. anaweza kama mama huyo mjinga huyo hata kitu kidogo tu remote iko wapi huyu oh, muulize mamako huyo mjinga huyo atafuta yani anatafuta vitu vya kukwaza kwaza tu akaanza vikwazo mm-hmm. basi ndio hivyo wakatuma hizo nani <laughs> sijui nani aliyeseti hivyo, mimi sijui sasa mm. yani hata mtu akiwasha kitu chochote mgodini kinachotumia umeme inakuja maandishi yanakuja jina lake alafu e, jina fulani fulani ni mwezi mm. lakini ukuwa ameandika kwa Kiingereza mm. basi akafuzwa akapewa suspension mm-hmm. kwamba inabidi usimame kwanza kwanza akaitwa akahojiwa simi sijai kuiba mm. mm-hmm. basi akabidi wazungu wamsimamishe hapo alifanya kazi muda gani? Si, wiki siku nne. mm -hmm. Wakamsimamisha akalipwa ule muda aliofanya au? Mm, alilipwa. mm -hmm. Alilipwa vizuri tu baada ya kusimamishwa. Eh, tena walimpa milioni hii moja moja kwa siku nne, siku nne walimpa milioni kama mwezi, sijui angempa shilingi ngapi, walimpa mhm. milioni moja na aliileta di nyumbani. mm -hmm basi mi nikamwambia hivyo unaonekana tu kelele hazikufai kwenye maisha yako kwa hiyo badilika hivyo vitu vya umetumiwa huko kwamba wewe ni mwizi visikusumbue akili mm. wewe cha kufanya ni kwamba wewe fanya nini tulia mm. tumwangalie mungu aliye wapi mbinguni ndiye anaijua uwezo wa mwanadamu uko wapi hivyo vitu vingine ni vya kupita ila sasa acha mambo ya ajabu acha kusikiza mambo ya nje acha nini na nini hebu tushike bendera yetu tuipeperushe tuone sisi itaangukia wapi usifate chochote kumbe yeye mwenyewe ana malengo yake kichwani kuna hmm. kuna mkaka hivi rafiki yake na yeye ali, aliacha kazi waliambizana wakiwa hao wawili na mimi naacha kazi na mimi naacha kazi yeye anapenda kufuata tu mkumbo kwa hiyo akamwambia hivi, wewe achana naye, wewe chukua tu NSSF yako, ukishachukua NSSF yako tufungue biashara. Sasa tena ametuhamisha kutoka Geita akatupeleka Kahama, anatuambia tena turudi Mwanza. Mimi nikamwambia mimi sihami, sintahama. Hama unajua kuhamama sio kuzuri. Mm. Kwa hiyo tumeshakubaliana, sio umeongea na nani huko, unakuja na mawazo mengine. Mimi sihami. Basi akanipa hela milioni hizi mbili, shika hizi milioni mbili nikaishika akaniambia fanyia unachotaka mimi nikaenda nikamwambia mimi nataka ninunue kiwanja nikaenda nikanua kiwanja kabisa tukaandikisha kila kitu tukatoa zile milioni mbili kwa jina la la, la kwetu sisi wote wote kwa pamoja mm. mm-hmm. akaniambia sasa biashara wakati ampata hiyo NSF sasa biashara imefanya nini ndio ya kazi imekwisha hivyo kwa hiyo unataka kufanya nini kaambia mimi nataka nifungue saluni ya kike akanipa milioni mbili na nusu mm. kununua lile eneo liyo mali yangu mimi la saluni lingine sasa. E, lingine akatoa hii tukaenda tukasaini kila kitu kuna mtu alikuwepo akatupisha sisi tukapachukua mm. nikalipa ile milioni mbili na nusu kwa hiyo pale ni sehemu yangu hata mimi mwenyewe naweza kupauza Mm. Eh, hata nisipofanya biashara naweza kukodisha nikapamiliki nikatukanua serikalini kihalali kabisa. Mhm. Mm -hmm. Kakawa kaeneo kangu ka biashara kale. Mm. Basi mimi nikaita fundi akaanza sa kupaka rangi ili afanyie ukarabati nifungue saluni. Kesho yake asubuhi namwona na milioni mbili tena kwenye kwenye suruali. Mm. namuza vipi? Ananiambia nataka niende benki. Unaenda benki eh? Mm. Mimi taa za hatari zikaniwaka kichwani. Mm. Benki. Mm -mm. Basi mimi nikamwacha kwa sababu ni mwanaume ana mambo yake akaondoka yani alivyoondoka amevaa hivyo hivyo mm. ndio hivyo hivyo hakurudi tena subiri kabla hajarudi sawa utakuja kujua ilikuwaje kwa nini alipokuambia na milioni mbili anaenda benki we unasema taa za hatari zikawaka kichwani sio kawaida yake kwenda benki yani ame, ameishaenda benki ina maana zile hela amezitoa wapi na nilimuuliza hizo hela baba umezitoa wapi mm. akasema hizi hela nimepewa na rafiki yangu sasa mm. yeye mm. ni mwanaume, uwezo ukajua madili alionayo na marafiki zake. Mm. Kumbe bwana ameenda ameuza kile kiwanja, tumeenda tukamlipa yule mzee. Mm. Yeah, akaenda akachukua zile hela. Akamwambia mke wangu eh, wakati usinikwambie moyo ulikuwa umerudi. Mm. Anaumwa sana, yuko hospitali, kwa hali maututi Kwa hiyo naomba zile hela. Kumbe sisi tumeenda tumelipa, ametuandikishia kila kitu, yeye ameenda amechukua ile makaratasi, mm. akarudisha zile hela zote mm. kwa bei ya juu au ile ile ile ile, ile. Sasa ameshamwambia mke wangu anaumwa nini nini, yule baba akashikwa na imani mm. naona alikuwa ni mtu wa Mungu akashikwa tu na imani, akachukua zile hela, sijui alimdanganya danganyaje mm -hmm. akampa akaondoka. Ehe, akaondoka. Alivyoondoka sasa, mimi nikasema je, nitafute hati ya kile kiwanja mm. nipitie. Tafuta, haikupatikana. Nikimpigia simu ananiambia ana, ana, halo halo, nani wewe? simu yangu mimi ananiambia mimi ni nani mm. basi mimi nikampigia kaka yangu nikamwambia hebu mpigie huyo rafiki yako umuulize yuko wapi maana hapo ni ameondoka saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili ajarudi mm. akamwambia hivi huyo dada yako simtaki kuanzia leo mimi nimeondoka kila kitu nimechukua yaani simtaki kabisa yeye aanze maisha yake, nimeoa watoto nampaka mazawadi. Mm -hmm. Simtaki katika maisha yangu. Sababu akiulizwa? Ah, hakusema sababu, asema sitaki, tumeshamchoka. Mm -hmm. Hivyo tu sababu, anasema sababu anajua yeye mwenyewe, eti mimi ndo najua sababu. Mm -hmm. Basi mimi nikamshukuru Mungu. Sasa pale na hali yangu kakangu akaniambia hivi, wewe unaumwa, rudi nyumbani. Nenda nyumbani ukafanye maisha yako pale, kwanza tuone hali yako inaendaje mimi nikarudi nyumbani. Hapo alikuacha kwenye nyumba ya kupanga eh, tena chupa na seburi mm -hmm. ile mhm. nyumba ya kule ameshapangisha mm. amechukua hela laki na milioni moja na laki tisa mm. na zenyewe kaisha toroka na alikimbia na karibia sijui milioni ngapi huko mm -hmm. kaondoka. Sasa mimi akaniambia ile nyumba nimeuza, lakini nyumba tena kaiuza E, nyumba ambayo tulikuwa tumejenga Geita kule mm. maana pale tulikuwa tume, amenitoa kule amenipeleka Kahama kwenda kupanga mm. tulikuwa chumba na sebule na choo, basi akaniambia fuatilia kule, kuna hela zimebaki kidogo, hawajanipa kwa hiyo zile hela ndo zitakuwa matumizi ya kumtunza mwanao watoto wako mm -hmm. wako akachukua kila kitu akaondoka, lakini nguo aliacha ndani, kila kitu mm. akaondoka. Mimi sasa nifanyeje? hajaniacha na hela. Yule baba mwenye nyumba akachukua laki hizi akaniletea, akasema hizi fanya matumizi, nyumba ka free. Mm, eh. alijua kwamba kilichotokea. Eh, e, alimwambia. Mhm. Mm Amemwambia na yeye ameshaondoka. Mhm. Mm Ndio yule baba nikaona amesimamisha gari nje, asema yule bwana naona anaelekea kuchanganyikiwa. Chukua tu hii hela hii hapa, fanyia matumizi na watoto. Nikafanya matumizi na watoto pale. Lakini hali yangu ikazidi kuwa mbaya. Kakangu akaja akachukua ile pikipiki akaiuza. Mm. Alivyoiuza akachukua hela akanipa. Mimi nikaondoka nikaenda nyumbani. Kabla ya kuondoka, wakati hapa nyumbani hapa ambapo upo, ile harufu ya kinyesi ilikuwa alivyorudisha kile kisanduku iliisha iliisha yote kabisa mm -hmm. kakako akauza pikipiki e, eh. ukaondoka ukarudi wapi nikarudi nyumbani kwetu mtarime kwa kwa nani kwa mama, kule ambako mama alijengea? Eh, nyumba eh, kwenye mm -hmm. nyumba ya mama yangu nikasema nirudi pale kaka akapiga simu ambapo kaka huyu ni mtoto mama yangu huyu mdogo ambaye baba yako gana penda kunita kwake mm -hmm. mama yangu mkubwa kutoka mama mkubwa yule marehemu mm -hmm. basi Nimerudi nyumbani wakanipokea vizuri. Kidogo kesho yake akapiga simu. Njoo chukue takataka zako. Nimeuza vitu vingine. Kidogo mama mwenye nyumba ananipigia simu. Vitu vyako amevi, baadhi ya vitu amevitupa nje. Sasa yule mama kuna vitu vingine kwa anakuja anaenda ndani anachukua anaficha. Mm wakati yana maana alifungua mlango akaanza kupiga mnada, jamani, nauza vitu, nauza vitu, nauza vitu. Mm-hmm. Basi tuko na vitu tumejitosheleza kabisa. Basi akauza vitu vyote vile ambavyo yule mama amefika kuvichukua, akachukua, akaficha, akaficha baadhi ya vitu vingine vyote, watu wakawa wamegombania, afu anauza kwa kwanza bei mdogo sana mm. kama friji aliuza sijui laki tatu mm. friji ah, friji na sofa laki tatu mm-hmm. mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo watu wakawa mm, unagombania. Basi vile vitu yule mama kanitumia kwenye gari nikavipokea. Akaniambia yani mimi nitakachokufanya utajuta utajuta mwenyewe. Huyu mama nani ameiba vitu vyangu vyote vingine vya muhimu nilivyokuwa navitaka. Ningeuza vyote vitu vyote visingebaki. Nikamwambia mimi nimekuja nyumbani mara moja, ina maana sijatoroka. Mm. Nimekuja tu uangalie afya yangu inaendaje. Basi kawa tu ndio hivyo watu wakaniambia samehe kwamba amekukosa alipokuwa yani a a mm. yule alivyosikia mimi nimeondoka kwenda si aliondoka mm. yeye akiulizwa yuko wapi haseni mm. lakini alivyosikia kwamba mimi nimeondoka kwenda nyumbani yeye akarudi ndio akaenda kuuza sasa eh ina maana mimi vile alivyokuwa ameondoka vile mimi nilivyoondoka si ule ufunguo kuna sehemu tunafichaga ni siri yangu mimi na yeye tu tulikuwa mm. tunajua mm. kwa hiyo alivyorudi akaenda akasachi ile sehemu akapata akaupata ule ufunguo mm -hmm ule ufunguni kwa, kuna taa pale, kuna mwingine nilikuwa nimempa mama mwenye nyumba mm. Ina maana kuna taa inawashwa ndani kwangu pale ya nje, ina maana afungua pale anawasha. Sasa yule alivyomwomba mama mwenye nyumba akasema, mimi sijauona ufunguo mm. aje niachia. Sema taa, mbona hapa mimi nikija asubuhi imewashwa imezimwa. Sasa mm. ndio akili zikamjia atafute kule na kule ufunguo ulikuwepo. Mhm. Mm Kafungua kachukua akafanya akafanya haki akauza akamaliza hadi viatu vya mtoto vya shule kila kitu maana mi niliitwa tu na wazazi wangu mara moja wakati baba alikuwa ameshabadilika tu mm. mara moja mm. ngoja nende nikaangalie ni nini basi mi nimeshawasimulia basi wanapiga simu tuko nao asema basi wasamee hivyo vitu mm. maana na huo moyo utakufa mapema lakini ukisamee utaishi milele mm. utapata vingine mwanangu. Hivyo vitu vidiriti kwenye uso wako, usivifikirie, na huyo mwanamume msahau. Basi wakaona kama kile kitu kinaniumiza sana, kwa hiyo ikabidi sasa, yule mwanamume walivyokuwa wamemdekeza, kwa hiyo kaona mm, mwanamume tumemfanya tumemdekesha sana, anaonea huyu mtoto kwa sana, ikabidi sasa waanze kuwa tena upande wangu hivi mm. Basi nikakaa pale nyumbani, nimekakaa pale nyumbani wakawa wanampigia simu anauliza tu nani wewe saa zingine anapokea anasema mwenye simu iko kwenye mteja na ni sauti yake mm. wakaona huyu ndio hivyo kwao wakaniambia hakuna kurudiana tena na huyu mwanaume tumekaa mimi ndio nikaamua kuchukua maisha yangu nikamwachia Mungu kabisa Mm -hmm. E, nikamwachia Mungu kasema maisha yangu haya namwachia Mungu. Sasa kitu ikatokea ki, ki, sasa tena pale nyumbani sasa. Ba, baba hakuniambia tena kuhusu mambo ya nini? Ya mapenzi. Ya, uh mm. yule alikuwa ananiambia vitoka, sikutaki hapa kwangu, wewe umeshaolewa uondoka. Yaani sasa nikunikataa sasa. Mm. Mm-hmm. Akasema ukikataa utaon, utaondoka mwenyewe. Kweli siku hiyo mimi nikataa, baba akachukua elfu ishirini akanipa mimi nikaondoka na watoto wangu, nafika kule nilikofikia, maana alinifukuza akamwambia mdogo wangu anishikie panga nikate mm. wa kiume akashika panga akarusha ile panga nika kwepa ile kaende toboa sasa mlango yaani ikakaa. Mdogo wako alipoambia maneno naye akamkata e, eh, kukata. Eh, akakata hivi. Mhm. Mm Kwa hiyo vile vitu ambavyo yule mwanamume yule mama amenitumia Mm. alivituma kwenye gari maana yule alikuwa anavisaka mpaka akasema kwamba mimi naita polisi wa kusachi nyumba yako. Mm. Kwa hiyo yule mama akavipandisha gari. Mm -hmm. Akavituma. Sasa wakaanza kuvigombania wadogo zangu vile vitu basi na, wa, na mama akawa tu anajifanya ni rafiki yangu, kumbe nyuma ya pazia anageuka. Umenielewa? Sijakuelewa. Yaani akawa anajifanya yuko upande wangu, alafu mm. kwa anawachochea wadogo zangu. Wakufukuza. Eh. Mhm. Mm Sasa -hmm. zingine unapika nani mboga za mm, yale maboga ya mm, ma, nani yale ya maboga majani ya maboga yale. Mm. Hawatii chumvi. Mm. Wanapika uji. Na na unakuta na hela nimewapa. Mm. Wanapika uji hauna sukari mm-hmm. wao wanapika chai haraka haraka wanakunywa wanaosha vyombo mimi wananipikia uji saa zingine hata anaweza akanituma nikirudi nakuta uji Mhm. basi mimi nikachukua ile elfu ishirini alionipa baba mimi nikaondoka nikaondoka nafika nikaenda kwa rafiki yangu kwanza sasa ile rafiki yangu ananiambia utaondokaje hivi ikabidi kaa hapa nitakutafutia nauli upate na hela kwenda kuanzia maisha huko na kwenda ikabidi sasa nirudi Geita kufuatilia tena ile hela aliwacha yule mume wangu kule kwenye nyumba iliyouzwa eh. Kwa hiyo nikakaa pale usiku, tumelala, mtoto alipiga kelele bibi mara moja tu mm. akaparalize huku chini yeah. mtoto ile wa kike. Sasa nikasema sasa hili jaribu gani? Mtoto anachemka. Nikachukua nikaita tu wachungaji, wakaja wakamwombea. Mm. Maana nimepeleka hospitali akapewa dawa lakini bado lile joto alishuki mm -hmm. nambeba nampeleka chooni namrudisha akaja alipomwambia kwa kweli akaanguka chini akapona akawa mzima Aka, ile paralysis ikaondoka kabisa hadi yani kabisa kwa, kwa maombi walimwambia siku ngapi moja tu yani walimwambia hapo hapo mm. mimi tena sikuwa ndani mm. wako ndani walikuwa hawa Mm. Tena mimi sio wachungaji, niliwakuta wachungaji tu wawili, yani si nimeshachanganyikiwa sasa. Mm. Baba akanifukuza nyumbani, kanipa elfu ishirini tu niondoke. Nafanyaje mimi? Mimi nikaenda tu nikava, kuna kakanisa tu pale nyumbani kalikuwepo tu. Nikakavamia tu, nasema nataka mchungaji wa hapa. Mm. Yule mchungaji sijui alikuwa anatoka wapi na baskeli, anakokota tena baskeli. Nikamwambia ni baba, hii baskeli ni yangu. Shika njia na huo mguu ni wangu. Mimi naomba nikusaidie kusukuma mpaka nyumbani nilipofikia. Akafika pale, yule baba kwa kweli alinisikiliza na alijua ananijua mimi ni mtoto wa fulani. Aka, akaenda akawakaomba mimi nikawa nika nalia, tena. mimi niko nje nalia. Sasa kwa nini mtoto wangu amparalaizi? Alafu mm. anachemka tu, kweli anachemka mm. mimi wakati huo nimefunga yule mwingine mgongoni mm. niko nje sasa, mara nasikia ameanguka, anaamka, anamwita jina lake akaitika be, amka, akaamka. Akasimama. Eh, nikashangaa. Nikashukuru wale wa baba. Nikapata hela nikaenda katoa sadaka shukrani pale. Mm. Basi wakafurahi, wakawa marafiki zangu wazuri tu wale wachungaji. Mm. Wakawa wananiombea, wananipigia simu, wananitia moyo. Mtoto alipoinuka wenyewe walikuambia nini? Uh, walisema tu kaita bibi, bibi niache basi. Yaani wakati anamwombea akaita tena kwa mara nyingine. Eh, bibi niache. Na mtoto wakati huo anaongea. Eh, ni mkubwa alikuwa na miaka saba. Ulipomuuliza ilikuwaje alikwambia nini? Yaani hakuniambia chochote, mimi sijui. Kukumuuliza kwa nini uliita bibi? Eh, nilikuwa naita bibi. Alikuwa ananishika mkono ananivuta. Hapo kwenye njozi au eh, yani anamshika, yani yeye wakati anaombewa alikuwa anamwona bibi anamshika mkono. Mm sasa bibi yupi hataki kusema mm. ikawa kimya kimya hivyo mpaka leo. Lakini yule bibi wewe ukamjua unamjua? Mimi sijui ni yupi, lakini una, unajua tu ni bibi. Eh, ni bibi. Sasa siku hizi mimi maana mimi sijai kumkuta mama wangu anaroga eh, wala mama yake na yule mwanamume wangu anaroga mm. Nikawa lakini mtoto anafahamu mabibi wote eh. Mhm. mm Nikatunje alpanda. tu mm-hmm. hey, eh, mi nikasema sijui ni shida gani hii tena mm. basi hapo hapo mi nimeendelea pale nikarudi nikaenda nikafanya mpango kule zile hela wakaanza kunizungusha mm. kweli zilikuwa zimebaki kama milioni nne hivi mm. wakaanza kunizungusha zungusha zungusha zungusha zungusha basi walivyonizungusha zile hela mimi nikwambia mme wangu amesema kwamba hela iko hapa. Sasa inabidi kwanza, ukitaka kufuatilia kitu serikali inabidi upitie ka, nani kwa mwenyekiti mm. Nikaenda kwa mwenyekiti ili waniandikie barua kwamba sisi ni mm. waka, tulikuwa wakazi wa pale na nyumba imeuzwa na fulani na wewe ndio umetoa ushahidi mm. Yule akawa nakataa kunisaidia mimi, anasema mimi nilishasaidia mume wako ikatoka, yaani zile hela kwamba zipotelee juu kwa juu mm Basi wakanizungusha, kila nikienda napiga kalenda, labda naambia njoo saa tisa nisi, hayupo eh, njoo saa ngapi? Hayupo. Njoo saa mbili, labda amejificha ndani. Nitakaa pale, baadaye nitaondoka. Saa zingine nikiondoka najificha, namwona ndio anatoka ndani kwake, ameondoka, yeye ameondoka. Sasa mimi kile kitu kio kinanikera, mimi namfuata yule kaka, naomba mimi nateseka na watoto, naomba basi hata ile matumizi, anatoa laki mbili ananipa, naondoka hivyo hivyo sasa ndio nika pale nikachukua kama amenipa laki tatu mm. alivyonipa laki tatu mi nikaenda katafuta nyumba nikapanga nikawa naanza kusuka huku ye nikimfuatilia yule mkaka sasa sikufuatilia tena mwenyekiti mkaka huyo ambaye anadaiwa yule mwenye nyumba ampangisha yule yule ndiye aliyekuwa mwamu mm -hmm. basi nikamwambia si mimi yani mimi usipo usiponipa usiponipa hiyo hela iliyobaki kwa sababu umeshaandikisha siwezi kuingia humu tena na una vielelezo mm. mi nataka hela watoto hawa hapa nitakupa nitakupa ikiwa kalenda tu kwa kalenda eh, nikaona sasa hapa yani ikawa sasa imefikia hatua ule moyo sasa umekazana sasa mm. nasikia kabisa panataka kupasuka kifuani nakuwa kama nimebeba vyuma huku nyuma mm. mzigo mm basi na wakati kale katoto kangu ni kadogo ka Kevin ka. Basi nikachukua shauri nika sasa na hivi sasa nafanyaje? Kila kitu kinagonga mwamba. Bora tu niokoke. Katafuta kanisa moja nikaenda nikaokoka. Nilivyookoka nimefika pale nikakutana mchungaji akanipisha saa ya toba. Alafu akaniuliza nataka Mungu akufanyie nini? Nikamwambia nataka Mungu ainue imani yangu mm. imani yangu iwe kubwa basi akasema kama ulivyoamini basi Mungu atakuponya nikaondoka Nilipoondoka nikafika nyumbani yule bwana akapiga simu mume wako sasa eh, akapiga yule mume wangu mimi mm. akapiga simu aka anaongea sauti halo halo asemi lakini mimi nilimwelewa na sauti yake nilielewa mm, pamoja na, na kubadilisha eh na namba mm-hmm. lakini sikutaka ku, kwamba nimemwelewa mm. nikakata hivyo hivyo sikumpigia wala nini kesho yake kesho kuto yake sasa mwenyekiti akanipigia simu ili mwenyekiti wa kuhusu nyumba yule mm. ili ile nyumba aliuza mume wangu mm. akaniambia uko wapi kaambia niko nyumbani naweza tukaonana nikamwambia ni kwema eh ni kwema nakuomba uje hapa sasa hivi. Kwa sababu ni mtu alikuwa ananizungusha na nikimbia. Mimi nikataka kusita, lakini mdogo wangu ananiambia dada, nenda. Nikawaza baadaye nikaenda. Nimeenda nimefika pale nikamkuta yule kaka ambaye alinunua nyumba yetu. Mm. Yuko pale na hela ziko mezani. Nikamuuliza kwema, akasema ni kwema. Kwanza kwamba msamaha, naomba unisamehe sana. Nilichokifanya sio kizuri. Kika mimi nishakusamehe pale pale. Na yule kaka akaniomba msamaha, wakaandikisha wenyewe hapo, wakamaliza wakatia sahihi. Mimi wakaniambia nitie sahihi, nikamwambia hapana, ngoja nimute mdogo wangu. Nikampigia simu, kachukua pikipiki akaja katia sahihi pale. Kwa nini uliogopa kutia sahihi? A, ili ushahidi uwepo kamili kabisa mm. Kwa sababu yeye mwenyekiti alikuwepo, yule alikuwepo, na alikuwa na shahidi wake na mimi nikaita shahidi wangu. Kwa hiyo kaweka saini yako na shahidi wako. Eh, na shahidi wangu. Mhm. Basi. Nikachukua zile hela akaniambia zitakuwa katika hali ya usalama, akachukua kapeleka benki. Kiasi gani? Milioni nne. Mhm. Akazipeleka benki. Nimefika benki kaziweka vizuri, maana alinipa milioni nne kama na laki mbili hivi ya usumbufu mm. ila laki mbili kaenda kufanya matumizi ile nyingine nikaweka kule sasa kule nani kanisani kule mm. sinabidi nishukuru mm. nikaambia jamani mimi jana nimekuja hapa nimeombea nashukuru mungu imani yangu kweli nilivyotaka imeniponya mm. mpata nilikuwa na dai nimelipwa pesa yangu mm -hmm. milioni nne Eh, mchungaji kusikia hivyo akafurahi sana maana nilivyoenda pale yeye sikumkuta. Nilikuta nilitaka nimtafuta yeye nikakuta kuna wa, watendakazi wake. Mm. Anaitwa wajumbe. Mm. <clears throat> Kwa hiyo nikaenda pale nikaombewa na mjumbe alikuwa anaitwa Devi. Ndiye saa ya toba. Basi nikarudi kwa kwa yule yule kaka nikamweleza. Nilivyomweleza basi akamweleza yule mchungaji. Nashangaa Jumapili nikasimamishwa, dada huyu ana imani sana, alichokifanya na Mungu amemtendea. Basi mimi pale nika nika hapo hapo akasema kwamba kuna kuchangia sio redio sio na nini, anayejitolea akanipoint shilingi ngapi? elfu sitini. Nikatoa elfu sitini nikachangia redio. elfu sitini uliamua au? Niliamua kwa sababu alinipointia, mm. alafu nikatoa nikatoa ile elfu sitini pale, nilikuwa kama laki mfukoni mm -hmm. nikatoa sitini basi pale tu akanishika yule baba, akaanza kunishika urafiki mm -hmm. hata kama nimeenda pale ofisini nikikuta kuna wengine lazima ataambia mimi niingie wa kwanza mm, kwa sababu kwa sababu sijui naona ula mjizo ule ile hela mimi sijui mm. basi mimi nikachukua nikaenda nikanunua furniture za ndani nika nikafungua nikatafuta frame mm. kuna hiyo frame wa, wa, nilienda kuulizia ile baba akaniambia ni milioni moja ilikuwa e, ni milioni moja na laki kama nane hivi mm-hmm. kuchukua hiyo frame yani anataka hela ya mwaka mzima mi nikamwambia sina akasema kuna matajiri wanakuja hapa wanataka hiyo frame mi nikamwambia mimi nataka nilipe kihalali mm. frame ni elfu hamsini elfu hamsini kwa mwaka ni laki sita si ndio? Mm. Mimi nitakupa laki sita hela ya mwaka kwa shilingi elfu hamsini hamsini, lakini hiyo hela sikupi kwa sababu pale kulikuwa na frame, yani ni frame lakini na maduka haya mawili. Kwa hiyo mimi nikamwambia mimi nakulipa, mimi nataka duka moja tu, basi ndakakubali hiyo hela nikampa. Na ile frame walikuwa wameenda watu wengi sana wenye hela zao, lakini mimi nashukuru Mungu nikachukua ile frame. Kwa nini hao wengine wenye hela walikosa? Sijajua, sijui Mungu aliamua tu kunisafisha moyo wangu -hmm. sijui hayamaa kunitetea. Basi mimi nikashangaa, mchungaji tena akasikia ile muujiza, akazidi kunipenda zaidi, akasema eh, mtoto ana huyu, binti huyu ana sana. Basi nikatoka pale nikaenda nika, kuna baba mmoja pale kanisani alikuwa akifanya kazi mgodini akastafu Mm. Na wakati huo mimi napata huo mjizo hela na yeye akalipwa hela zake mgodini, alikuwa anazungushwa. Mm -hmm naye akaripu akasema huyu msichana jinsi nilisikia imani yake jinsi mchungaji alivyosimulia mm. nimependezwa nayo na mimi nimelipwa nini pesa zangu nitamsapoti kwenye hiyo saloni aseme vitu anavyovihitaji vyote kama yeye amelipa kodi mimi nitamlipia nitamkarabatia nyumba na kumlia vifaa vyote vya saluni mm -hmm. basi kweli akafanya hivyo akaja akaikarabati ile saluni akaenda akanulia draya kila kitu akaniwekea akaweka kenchi za ukutani hizi, sijui ndo zinaitwaje. Basi <clears throat> mimi nikafungua nika ile biashara nikaendelea na kazi. Sasa ina maana pale sikuwa naenda kanisani, naenda juma, ilikuwa Alhamisi, Jumapili na hizi siku zingine za katikati hizi. Sasa ukifungua biashara, si ratiba zinabadilika, kwa mm. hiyo mm. unakuwa ni wa biashara wakati huo sasa baba kekete hajapiga tena simu mume wangu yule ah, basi yule mchungaji akaniambia biashara uliofungua sijapendezwa naye ni mbaya mm -hmm. mi nikamwambia mimi sina fani nyingine yoyote inayojua zaidi ya saruni akaniambia sasa fanya hivi tulia kwanza labda ujifunze cherehani nijifunze kushona cherehani Nikamwambia hivi, yani mimi nitoke kwenye kusuka ambako tayari nimeshajua kuna ningizia hela nirudi kwenye cherehani? Hapana. Sirudi huko. Mm. Akasema unakataa maono ya mtu wa Mungu? Alikuwa anajiita mtu wa Mungu. Unakataa mm. maono ya mtu wa Mungu? Nikamwambia mimi sikatai maono. Mimi nakubaliana na maono. Kwa sababu mimi nasikia ndio kitu kinachonigusa na naona kinanibariki. Kina, basi mimi nikamwambia nika nataka niuze mtumba akaniambia haya ile saluni sijaifunga lakini sa, ile hamu ya kuwa pale tena inakosa kwa sababu ya vile vita anavyonipiga basi mimi akachukua robota ya mtumba na laki tatu bahati nzuri nimechukua lile robota tu nikapata kijana mm. kamshukuru sana mungu yule kijana akaanza kuwa ananiuzia kila siku ya guri, kuna gurio la jioni anaenda ananitandikia, anauza, ananiletea hela. Kwa kweli zile nguo zilienda vizuri. Yule baba akaniuliza nguo vipi, nikamwambia nguo zinaenda sana, namshukuru Mungu. Akasema hiyo biashara haikufai ya nguo tena tena. Nikamwambia so biashara gani unataka nifanye? Akasema tulia tu mpaka Mungu atakaponisemesha. Yaani huku inaenda vizuri ndo nakwambia eh, haikufai. E, na mwanzo alikuuliza biashara gani ukasema mtumba akakubali. Eh, akakubali. Ila kusikia inaenda vizuri haikufai haikufai tena mm -hmm. basi sasa mi nikaendelea tu pale nikaenda saluni za zingine wale nani hii wale mimi nilikuwa sasa watu nawapeleka kwa kule kanisani wanaokoka nini na nini hasa nikiwahubiria wanaenda tumetumwa na fulani tumetumwa na fulani tuje hapa katuhubiria tumeokoka sasa mimi labda alhamisi siendi jumaa naenda jumapili jumapili kwa sifungue wale wajumbe wale waka, nikawafanyia mpango wakapata ile nyumba ambayo ile, ile ya biashara ilikuwa katikati ya mji kwa ile nyumba kule nyuma alikuwa anashiku, anaishi mwenye nyumba mm. yule mwenye nyumba alikuwa biashara zake sijui naona zile nyumba hazijengaga na matambiko yake anayojua huko mm. lakini nilivyomwambia mimi nimeokoka nampenda Yesu nimempokea Yesu kama Bwana maisha mwokozi wa maisha yangu akavutiwa yule kaka akaokoka huyo mwenye nyumba eh huyo mwenye nyumba alivyookoka yani alienda yani baba ni alikuwa mchaga mm. yeye na mke wake na familia yake waliokoka kweli yani mm. Mm-hmm. walichukua maisha yao wakampa Yesu lakini sasa yule baba mimi sijui ni nini sijui mm. sijui ni nini kiliendelea pale katikati nashangaa tu mara ghafla amehamia pale kwa nipo kwa pale pale saluni baba gani tena huyo mchungaji kahamia saluni eh kwa pale saluni kwa nyuma kulikuwa na nyumba viumba vingi tu mm. maana wachaga zamani wasiokuwa wanajenga vyumba vinakaa kama gesti mm. mm-hmm, walikuwa wanaishi kwa sababu vyumba vilikuwa vingi akahamia pale na wajumbe wake mm. huyo mm. mchungaji mm-hmm. basi akaishi pale sasa wale wasichana mimi si wanapita wanaenda kanisani hivi mm. wakirudi wanakuta niko saluni pale labda na wateja unasikia wanaimba usiwe usiwe manamba wa matatu anayesema twende kisha unabaki nyuma wananiambia mimi mm-hmm. message send sasa kuna nani mama mmoja hivi akasema kwamba unajua hiyo message wanakusendia wewe. Ni naye tunasali naye kanisani kwa sababu nimesikia tetesi kwamba wewe unahubiria watu wanakuja kanisani afu wewe tena umepunguza kasi. Mm. Eh, kaambia hivi sijapunguza kasi. Mimi nina watoto, nina nyumba na natakiwa nifanye biashara. Mm. Najua Mungu anaokoa, amenisaidia, amenipa mtaji. Kwa hiyo natakiwa nifanye biashara. Siku zile nazotakiwa kwenda kanisani huwa sifungui Jumapili naenda kanisani. Mm. Azie ikawa kama uhasama fulani hivi. Yule baba aka, aka akaja mwenyewe akanipigia simu uko wapi? huyo mchungaji. Mm -hmm. Nikamwambia niko kanisa nani nipo saluni na kuomba kwa sababu Yesu ameshahamia pale. Mm. Kwa hiyo ina maana pale tuna tunachangia sasa ruku mm. ya umeme. Maana tuko tuchangia na yule baba kaondoka akatuachia pale na yule mchungaji. Mm -hmm. Basi mimi nilikuwa nalipa ikitoka, ananiambia hela, mimi nalipa vizuri, maji nalipa vizuri tu. Basi siku ya kaniambia njoo, nikaenda. Akaniambia mwanangu, Mungu amenisemesha, ameniambia nikupishi shilingi laki tatu, lakini ndani ya miezi mitatu takurudishia. Naomba urudi. Mungu ameniambia, amenisemesha. Kamsemesha yeye. Eh, Mhm. mm kam, kamwambia nimkopeshe shilingi laki tatu. Mhm. Nimkopeshe. Mm -hmm. Hajaniambia nimpe mm. uh-uh. Ah, ah. mi nikachukua kweli nikaenda benki nikachukua zile laki tatu nikampa mm. kwa hiyo wewe ukajua ameambiwa na mungu kwamba e. ndio ulivyoamini na wewe na wewe mimi a, ah, mimi yeye ameniambia ameambiwa na mungu nimkopeshe sasa alivyojili nikatumia lile neno nikopeshe haujatumia kuambiwa na mungu uh-uh lile mm. neno ukajua nikopeshe na maana mtu ukimkopesha sana anarudisha mm-hmm. ni hela ambayo haina riba mm-hmm. ye kasema nimkopeshe tu hizo laki ndani ya miezi mitatu atairudisha ile hela mm. hmm ehe bila vigezo wala masharti siku wala hamna mimi chukua nilimwamini moja kwa moja mm nikampa ile 300 basi na hapo sasa akaniambia Mungu amenisemesha unitegemeze mchungaji ufanyaje nimtegemeze yani umtegemeze vipi yani ina maana kwamba yani ninunue labda kumtegemeza ni, ni kununua vitu mm. yani kwa mfano chakula mm ndio kumtegemeza kununua chakula kwa ajili yake sasa. Eh, eh. kwa mimi nikananua kila Jumapili mkaa gunia mm. <laughs> na mafuta unamtegemeza mchungaji. E, namtegemeza mchungaji. Mungu kamuonesha. E. Eh. mm Jumapili nikienda pale wakati ule wanaomtegemeza mchungaji migunia na mkali naenda pale mbele na mafuta lita tano kila mm. Jumapili ujue mm baadaye nimeenda nimeenda naona maisha yangu yana maana akakataa biashara tena ya mitumba usifanye eh kwa hiyo mimi nikanafanya kwa kwa kufosi mm. atapiga simu atagomba lakini mimi nafanya tu saluni saa zingine analaumu mimi natoka tu hata ile Alhamisi naenda kanisani basi tukaenda hivyo na wakati huo michango unajua natoa ile Alhamisi naambiwa kuna mchango moja mbili tu yote nalipa mm sasa nasema kama mchango nalipa kanisani naenda, nini kinaingilia kati jamani? Nikaanza kufadhaika moyo wangu. Mm. Moyo wangu anza kusononeka. Sasa kule nyumbani mama kawa, alikuwa vizuri sasa. Akawa mm. rafiki yangu mimi maana namtumia pesa. Mm. Yule bi mkubwa alikuwa mtuza vizuri kabisa. Anaishi maisha mazuri, nguo mpya ikitoka yeye kwanza kuvaa. Hata mm. wakati niko na yule mume wangu. Kwa hiyo nilikuwa namjali sana mama basi akasikia sauti, sema mimi sauti yako naijua, una nini? Mimi nikamsimulia, aka akasema eh, mbona kazi yeye yeah, hakunipa ushauri wowote mm. bali nilimwona amepanda gari amekuja. Nikamwambia mbona umekuja bila taarifa? Akaniambia nimemdanganya baba yako unaumwa. Kwa una, una uvimbe ndio kufanyia operation. Kwa baba yako kanipa nauli nimekuja. Nikamwambia usinge mwambie tu umenikumbuka nataka kuja kunisalimia. Mm. Basi akakaa pale kwangu kama wiki. Baadaye anakaniambia mimi naomba watoto. Wakati huyo mtoto mdogo kwa na mwaka na miezi saba. Mhm. Mm huyo mkubwa kwa na miaka kama saba hivi. Basi akaniambia naomba watoto. Nikamwambia mama nitabaki mkiwa au na, nikiwaona napata faraja. Ninaomba usinyang'anye watoto akawachukua kwa nguvu. Yaani akatumia ubabi. Kisa basi tunaona kwa sababu labda nilimsimulia kuhusu vile vitu napeleka kanisani. Mm akawachukua. Nikamwambia mama, utaniumiza nini Akasema ngoja niwachukue watoto. Uto unachelewa kwanza, nimekaa hapa wiki nzima na kuona watateseka. Nikamwambia mbona mimi huyu mdogo naenda naye na huyu anaenda shule. Mm. Kwa hiyo sioni mateso yoyote na wana furaha wana enjoy. Akachukua wale watoto akaondoka. Baba baba wao kumbuka hajapiga tena simu. Mm. Akaondoka akaenda nao kijijini huko Msoma Tarime. Basi mimi nikaendelea pale kukaa na nyumba kubwa ukiwa nini na nini nikaanza kuwa na mawazo nikaanza kudhoofika nikaanza ni kuwa ni mtu ambaye nime, kama nimevurugika fulani hivi basi mimi yule mchungaji akaniona kwa hiyo akawa haniendei lesi kama mwanzoni akaniambia kwa nini umegawa watoto sasa akawa kama anadai wale watoto sasa kafuata wale watoto nikapanda gari nikaenda nyumbani kuchukua watoto wakawakatalia. Mama akapiga simu akamwambia, wewe kwanza unamfilisi mwanangu. Akamwambia wewe mchungaji, mm, wewe unamfilisi mwanangu, huko sio kumtolea Mungu, hizo ni rushwa hizo. Nikaona wanatukanana pale, mchungaji naye akaanza matusi eh, walikuwa wanabishana, lakini wanabishana, maana huyu anamtupia na wewe anamtupia. mm -hmm kwa hiyo mimi nikachukua ile simu nikapolojize. Wakati huo sasa yani amekaa hapa namuona kama Mungu wangu. Na namuona na mchungaji. Eh. Pamoja na yote. Eh, sitaki asemwe vibaya. Anasema mm-hmm. mm. mtu wa Mungu vibaya, tabia mbaya. Basi mimi wakasemana pale <clears throat> ile laki tatu ile hakunipa. Mm. Ile ile baba. Baada ya miezi mitatu. Ikapita hakunipa ile hela. Mm mi nikamtuma mjumbe nikamwambia nenda kamwambia mtu wa mungu hivi namkumbushia ile hela mm. mjumbe Wakatu, wake au mjumbe wa nyumba mjumbe mjumbe wake mm. ehe akachukua akasema e, atadaije sadaka yaani mi nitadaije sadaka mm. mi nikamwambia ile sio sadaka aliniambia nimkopeshe mm. aje niomba sadaka mimi mi sadaka natoa sitaki kusema vitu ninavyotoa lakini kamwambia kwamba nikikumbushia vitu navyotoa, ina maana pia mimi namdai nani? Mungu. Kwa hiyo mimi sitaki kumdai Mungu wangu vitu nilivyotoa. Mm. Ukitoa utaki kukumbushia, ila mimi ile hela amenikopa, naiomba ile hela. Basi akachukua laki moja akampa, akaniletea Jumapili sana. Alichukua ile hela akanitumia, maana nilimpigia simu akanirushia kule, nikachukua ile hela nikagawa nusu, nikamwachia mama, nikaondoka. Alirusha kiasi gani? Laki moja. Mhm. Basi laki moja bila kutolewa wala nini. Mhm. Mimi nikaondoka nikarudi Tanga. Nimerudi Tanga nikaendelea kusali tu kama kawaida. Lakini nikaacha kutoa sasa mafuta, nini, unga. Nikawa simsikilizi vitu anavyosema. Sasa si pale ni karibu hivi. Mara akaja kichaa. Namuona kichaa amekuja anakuwa anakaa katikati ya mlango wangu. Mhm. Sasa nikajiuliza kisha ametoka wapi? Mm. Ni nini hii? Na kikaa pale hivi hakuna mteja anaingia hata huyu. Mteja? Eh, hakuna mteja anaingia mle saloon. Mm. Ina maana pale akaa kimya hivi. Kama ni wiki, ni wiki hivyo hivyo kimya. Kichaa anakuja tu kila siku. Eh, na amebeba mzigo furushi wakati huko kuna yale mariboro meusi yale. Mm. Yale aliyokata rais. Mm. Basi mimi nika ana anajaza msijui anajaza nini anaondoka naacha pale pembeni. Mm. Nitakaa wiki nzima sifanyi kazi hiyo wiki anakuja yote au akija mara moja? Akija mara moja tu eh, mpaka nimi mpaka ni eh, nipambane yani upambane na maombi Mhm. bila kupambana na maombi ina maana hakuna mteja naye kanyani. Mm. Kwa hiyo nikawa ni mtu kupambana kupigana sana kutafuta maisha yangu Nikasema nikasemana maisha yangu tena yanakuwa magumu nikafunga saluni kama siku tatu Mhm. nione je atakuja Nilipofunga hakuja yule baba Mhm. Kwa hiyo mimi nikaanza kuingiwa na roho ya fedheha tu, ikaniingia vile wateja walikuwa naingia mwanzoni vizuri, tena hawaingii vizuri. Nikasema sasa sijui ni nini hiki. Baadaye tumemaliza miezi miwili, nikam nikampigia mimi mwenyewe simu. Kabe shalom shalom. Baba naomba ile hela. Nataka niongezee kwenye mambo yangu, nilipe kodi ya nyumba. Maana nalipa huku na huku. Kwa hiyo nikiwa nayo nipange niweke taratibu ya bajeti zangu. Akaniambia, yani unamdai Mungu wewe? Unamdai Mungu kwa sababu gani? Yaani yeye ni Mungu. Sijui. Hiyo hela ni ya Mungu. Wewe unamdaije Mungu? Na hapo unamdai yeye. Eh, yeye. Nikamwambia hiyo hela ulinikopa. Hatukuwekeana mawasiliano kwamba ni ya Mungu. Mm. Kwa hiyo usimshirikishe Mungu kwenye vitu ambavyo havipo. Mm. Mimi hmm. nakudai shilingi 200 Mm. Sijazidisha wala nini. Nadai 200 kwa hiyo sasa mimi akawa siku hiyo nimeenda kanisani nakumbuka. Nimefika pale kanisani kwa siku ya Jumapili. Ameabudisha vizuri, e, alikuwa na ibada ah, kuanzia saa nne. Ikifika saa nane anakairisha, tunapumzika nusu saa tunarudi tena kwenye ibada. Kama unabadilisha nguo, kama unafanyaje, haya wewe mwenyewe. Basi pale tumehudumiwa mm, vizuri jioni huwa na mahubiri sana ya kuhubiri mm. kwa hiyo mahubiri yote akawa ni mimi majitu mengine tena aseme mtu majitu mengine hayana shukurani kabisa yamekuja hapa yamejaa mizigo akachukua akamuta mdada mmoja hivi akamwambia afanye mikono hivi kama mtu aliyetundikwa msalabani hivi mm. pale mbele akaomba mikoba yote ya waumini pale kanisani mm. akamtwisha yani anatoa mfano yani amekuja akaanza hii shida ya magonjwa tabu kukataliwa na akivisha anamvisha yule dada mpaka mikoba ikajaa mikono mm. akamuuliza yule dada unajisikiaje na hiyo mikoba mm. Mtu, unasikia mizito basi kuna watu wengine hawana shukurani na kuna mtu mwingine mmoja ambaye hana shukurani ndio nimemtolea mfano kama huu kaja na mizigo kama hii akaanza kushusha nimeshusha tabu nimeshusha shida akashusha mikoba hiyo, akamwambia unajisikiaje umekuwa mwepesi kama mwepesi kama ulivyojisikia sasa hivi analeta kiburi sasa hivi na hicho kiburi chake kitamponza hmm? mimi akiongea aki vile mimi naona kama ile message anasendi <laughs> kwangu eh. Hmm. kwa sababu nimetoka kumdai hela hmm. kama leo jumamosi jumapili anaanza kuniongelea ile message afu kwa pale pale eh, eh niko pale pale ni, nimekaa tu nimetulia nikashuka kama na baridi kama na ganzi fulani hivi mm. afu wakati huo sasa ananifesi mimi anakuangalia kabisa eh kabisa live hivi akipiga message ananiangalia tunagongana macho na hatikisi wala nini yaani mm. macho kwamba mtu anakuambia kwamba ni wewe nime waumini wengine hawakuangalia ah, ah. hawaoni kama anakuona anakuongelesha wewe ah, Eh, mm-hmm. walikuwa najua roho yangu, kwa nasaidia sana watu, yani mm-hmm. nilikuwa na roho ya huruma. Saa zingine wanajenga kanisa, mimi nawapikia wale wajenzi Mhm. wote chakula wanakula asubuhi na jioni. Labda kuna mama mmoja hivi ndio alikuwa anapenda kunisupport Mhm. labda mimi nimepika chai asubuhi, atapika mchana, akawa anaongea huko na kuangalia eh. Mhm. Kwa hiyo watu wale wanajua mimi nimefanya nini. Kwa hiyo hawakujua kama ni wewe unaongea eh, pale. Eh, eh, alafu wewe usijui labda kila mtu akawa anajihisi lakini wengi wengi wengi tu baadhi ah, walikuwa naangalia kama wajumbe wake wale mm. vile mama ambaye tunapikapika naye chakula kwa naangalia mhm. fafanya mm-hmm. hivyo ndo nasema huyu nimekwisha kabisa basi nikani katoka pale nikawa nafedhea juma ijumaa pili ilikuwa juma nne sikuenda kanisani jumaa alhamisi sikuenda kanisani Ijumaa sikuenda kanisani, tulikuwa siku ya mkesha. Ijumaa pili sikuenda kanisani. Mm. Nika nikaacha kuenda kanisani. Nikawa nime sasa pale vile kuna dirisha kwa sababu yeye lazima atoke mle saluni kwangu nikaenda kufungua saluni siku hiyo nakumbuka siku ya Jumapili mm. aka yeye akachelewa kwenda ibada mm. afu mimi nilikuwa namkwepa kwamba aondoke yeah, nikafungue sasa wakati ule <laughs> mimi naweka kufuli kumbe hajaenda ilikuwa saa sita hiyo na inatakiwa saa nne awe kwenye ibada mm. nashangaa mtu ananuliza oya flora mbona uja alikuwa penda kunita flora mbona ujaenda nani kanisani nikamwambia nimeamua baba leo tu leo sija nimeamua nipumzike nipo tu Aha, nikifika kanisani mguu wangu na wewe uwe umefika kanisani huu mguu nitakapotua kanisani nilikuwa hapa nilikuwa nakusubiria wewe eh, nikajua sasa ningeenda hata saa nane na maana asingeenda kweli nikafunga ile saluni nika, ukaenda tena eh, nikaenda kanisani uh-huh. kufika kanisani kilichokufanya uende ni kauli yake au ni nini eh, au ulikuwa unataka kwenda nilienda kwa kumheshimu nilikuwa sisikii kwenda kanisani uh-huh. ila nilienda kwa kumheshimu yeye ukaenda nikaenda mahubiri tena akaanza kwangu siku hiyo hakuombea mtu mm. watu wengine wanapenda kukwazika kidogo tu wamekwazika yaani tutapiga kazi tu hizo kazi tutazipiga tu kazi zenyewe za miguu mitatu mtu watu wamekuja hawajui kazi zenyewe wamepata hapa hapa nimewaombea niliwaombea sikuwaombea sinajua sisi wanake tuvuna ushabiki eh umetuambia wengine wanyanyua diviti e, hizo kazi nimeombea mimi ina maana kwamba hata hao wateja ninajua mimi watakuja kiasi gani au watakuja kiasi gani yaani tena akawa teso kwangu basi akasema kwamba vikwazo vidogo visiwasumbue. Wengine wamekuja hapa wanafanya kazi kama chapati zilizosukumwa na miguu mitatu. Sasa maana yake yani tumeenda pale hatujui hata kazi tunaanzaje maisha, yani kazi zina tunafanya nini, lakini tunafanya kazi vizuri. Sasa hivi tunajivuna. Sasa hivi wanasukuma chapati na kuwa na duara, wanaringa sasa, wanasema kanisa hatuendi eh nilikuwa sambo na mtiani. Sasa wakati anaongea hayo wewe unakwazika au unafurahi? Sifura, yani nasikia tu ile message inanichoma choma kwenye moyo. Kwenye kitu ulikuwa umeshikiliwa? Ah ah, nimekaa tu. Message inakuchoma choma na bado umekaa. Eh. Ehe, tuendelee. Ana nimekaa. Yaani nimejikunyata niko tu hivi. Yani hata kule kufurahi na furahi. <laughs> Yaani nafurahi sio ile furaha kutoka moyoni. Ili wengine wanione kama na mimi natabasamu. Ile moyoni nasema, "Hmm, bana nitaandika na, na fimbo hivi yaani mimi mwenyewe nasema basi baadaye sasa kitu ambacho kiko kinaamini mm. kwamba alikuwa anatuma message kwangu wale wasichana wanapita pale wanaanza tena kutoa kama mafumbofumbo hivi afu wakapunguza urafiki na mimi wale wajumbe wake kwao wakawa tu ni watu wa mafumbo Yaani wao wananitumia mafumbo Yaani niona hivi tunakuona sasa hivi eh, yani hata kanisani huji sijui nini. Ah, mimi nanyamaza kimya, naondoka. Nika nikakaa pale nikaa nasikia fedhia, nasikia huzuni, watoto hawapo tena na vijembe hivyo, nikaa najisikia sasa. Nikaanza kumkumbuka mume wangu, sema da, mume wangu angekuwepo hapa, watoto wangu angekuwepo, mimi nisingekuwa napewa vijembe kama hivi. Lakini na ile hali ya moyo nilikuwa nasikia kama nimebeba matofali ilikuwa ime imeisha kabisa. Akasema Mungu nisaidie, maana naona hapa tena kuna mtihani unajitokeza. Basi mimi nikaanza ku, kuishi na maisha sasa ya mashaka sasa